احنا من دارية هلا معنا المعظمية عنا ضرب عنا قصف دارية كل يوم بدنا نفوت نجيب أكل طعم الأولاد ما عم نلاقي شبنا بدنا نفطرهم ما عنا حطب ما عنا شي بيحرقوا عينا بنحرق شي بلاستيك بنستقي من الريحة بدنا حليب الأولاد ما عنا ما عنا بدنا بأكل كل يوم نطلع الساعة 8 الساعة 12 نرجع بيتنا نطعم الأولاد عنا أولاد صغير بده حليب ما في بدنا بحليب حسبنا الله ونعم الوكيل عمو احكي لنا شو عم تسوي انت هلا؟ والله عم دوّر لانه ما في عندنا ضوء، عم دوّر لاختي لحتى تقرا. انت اذا دوستي هلا شو بصير؟ أه بينسحن الموبايلات بيقوى الضوء. بسم الله ونعم الوكيل، طيب كيف عايشة انت العظميه شو عم تاكلي وعم تشربي؟ والله اللي موجود مثل زيتون وإذا يعني إذا في خبز يابس. حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل يا عمو هذه سلة غذائية مقدمة من جمعية الأمة الخيرية مع قطعة من اللحم شو بتحب توجهي رسالة للإخوة المتبرعين؟ بشكرهم وأكثر شيء إنه ونحن عنا كثير محاصرين وما عم يجينا لا حليب ولا شيء وهي أول مرة بيجينا هي غذائية أولا حسبنا الله ونعم الوكيل هذه معاناة أطفال مدينة معظمية الشام على مرأى ومسمع من العالم